Tu as sacrifié la tienne, Yeshua, Yeshua. Tu es allé à la croix, Yeshua, Yeshua, pour me donner une nouvelle identité, Yeshua. years love.